ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਜਨਾਬ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਐਟਮੀ ਜੰਗਾ ਕੋਈ ਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਸਲ ਲੇਗਾ ਉਹ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਓਏ 2 ਕਿਲੋ ਸੀਮਰ ਦੇ 10 ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਲਿਓ ਹਾਂ ਡਰੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੋ ਚਾਰ <laughs> ਆਈ ਆਈ ਬੀਟੀ ਆਈ ਕਾਰੋ ਸਬਕ ਚਲੋ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕੰਦਾ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਕਦਮ ਬੜਾਓ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹੈ ਆ ਮੂਦੀ ਖੋਤਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਕਤਰੀਨਾ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਰੋੜ 5 ਕਰੋੜ 9 ਕਰੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਦ ਵਿੱਚ صاحب وضو کرو سارے پاکستانی وضو کر لو انشاءاللہ جمعہ دی نماز بابری مسجد جا کے پڑھا گے انشاءاللہ جنرل باجوہ جان دے گا ان شاء اللہ جمعے دہ خدوا دے گا انشاءاللہ ان شاء اللہ